qalbi yin toza musaffo men uchun yagona mehribon tanho qayg'u yo'llamasin yoniga aslo dardimga yagona malhamim opam bir kun ko'rmasam gar ko'zlarimdan ham ishonchim quvonchim bor davlatimsan yuksakka parvozga qo'sh qanotimsan keragim ardog'im sen hayotimsan dardimga yagonam marhamon singlim bir kun ko'rmasam ger, sog'inar dilim farishtam mehri ummondir dengiz quyoshdek porlaydi men uchun tengsiz mehri samodagi yulduzdek cheksiz dardimga yagona malhamam opam bir kun ko'rmasam ger, ko'zlarimdan nam beg'ubor qatlaring dilim uchquni kulguing baxtimning go'zal yorqini ilohim ilohim nasib etsin ko'rish baxtingni dardimga darmonim qadrdon singlim bir kun ko'rmasam gar sog'inar dilim hayotimdagi chin yagona do'stim u bo'lsa bilinmas hech kimni ko'zdim ko'rsatib turar va pastdan dardimga yagona malhamim opa bir kun ko'rmasam gar ko'zlarimdan xafa kam qilsalar yo'qdir oromim ko'p azob chekadilar ko'ksimda jonim